Yeah. Hey, uh, hey. Why was it through the through the recession? I know about the waste, yeah. I know it's a waste, yeah. I know it's a waste. I've been in front of the through the recession, yeah. Why was it, hey, why was it, yeah. I was it through the through the recession, yeah. I know about the waste, yeah. No places to this, yeah. I know it's a waste, yeah. I go for me, miss. Não foda com esse uhum. é, Eu procurei rota no ex Essa bitch me chama no face eu pego essa bitch um day, Ela me olha de onde vem Essa bitch não fala o que tem Mas eu falo tudo que eu tenho Empilhando, empilhando, empilhando, empilhando Grana no pacote fala que eu tenho Eles que gostam meu grana todo dia Mas eles não sabem de onde que veio Essa grana é muito inútil Foca essa bitch correndo a cena vulgar Olha essa bitch da teste Ela me pede que eu fale Eu não sei uma nova viagem É Versace que vende, que vende Versace Ela já era rica, então chamo de Patti Bling, blau, diamante Joga tudo e bate forte Eu avancei tudo dentro da minha essência Não fala com esse Não preciso deles oeste com S Eu procurei roda no oeste Essa bitch me chama no face eu quero essa de um day Ela me olha de onde vem Essa bitch não fala que tem Mas eu falo tudo que eu tenho